ستة ملايين يهودي قتلوا على أيدي النازية رواية تبنتها الحركة الصهيونية ويؤكد عليها كل عام مع إحياء ما يعرف بذكرى الهولوكوست تعالوا نحدثكم عن قصة المحرقة الهولوكوست كلمة يونانية تعني التدمير حرقاً تطلق على الإبادة الجماعية التي تعرض لها اليهود على أيدي النازيين قبل المذابح الجماعية استخدم اللفظ في الديانة اليهودية لوصف القربان الذي يضحى به للرب ويحرق حرقاً كاملاً على المذبح أكثر من تسعة ملايين يهودي أقاموا في أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية معظمهم في الدول التي سيطر عليها النازية لاحقاً بعد الهولوكوست تزعم الحركة الصهيونية أن يهوديين من بين كل ثلاثة قتلوا فكيف ولماذا حدث ما حدث؟ دعونا نرجع قليلاً إلى التاريخ ألمانيا خسرت الحرب العالمية الأولى فقر وإحباط وتداعيات ثقيلة تأسس حزب عرف اختصاراً بالنازية بضاعة الأمل في إحداث التغيير عززت شعبية الحزب الذي استثمر في فكرتين أساسيتين الأولى تفوق العرق الآري ببساطة الألمان أفضل الأمم يقفون على رأس تسلسل الهرم البشري ثانياً دولة وطنية للألمان خطاب قومي حاد تطور مع ولادة الدولة الحديثة عقيدة عززها مناخ ساد في أوروبا جذوره تعود للفكر الاستعماري الأوروبي الذي كان ينظر إلى مستعمراته في إفريقيا وآسيا بالدونية على ضوء ذلك استهدف النازيون كل من اعتبروهم فائضاً بشرياً إما لوضاعتهم عرقياً أو عدم قبولهم سياسياً هذا يعني أن اليهود ليسوا وحدهم ضحايا المرحلة النازيون استهدفوا الغجرة والشعوب السلافية وبعض العرب كذلك إلى جانب مجموعات أخرى كالشيوعيين والاشتراكيين والنقابيين والمثليين جنسياً والمعاقين بالمناسبة من بين الضحايا أيضاً أصحاب معتقدات دينية مسيحية اليهود واجهوا مع غيرهم سياسات ممنهجة من الاضطهاد وصولاً إلى الحل النهائي أو الإبادة أحرقت كتبهم وفصلوا من وظائفهم صودرت أموالهم واجتثوا من بيوتهم ليسكنوا أحياء الجيتو المعزولة كما أجبروا على ارتداء علامة خاصة على ملابسهم وأرسلوا إلى تجمعات الاعتقال وفرضت عليهم أعمال السخرة التي تؤدي بهم للعمل حتى الموت ضحايا النازية بأمر من هتلر تجاوزوا 20 مليون إنسان واليهود كانوا جزءا منهم فلماذا يتم التركيز عليهم فقط الجماعات اليهوديه امتلكت موارد ماليه ومؤسسات اعلاميه ومراكز بحث واصوات اكاديميه استطاعت تسليط الضوء وابراز ضحايا النازيه من اليهود بشكل اكبر ومع ذلك اعداد ضحايا الهولوكوست ما زالت احد ابرز السجالات التاريخيه المستمره حتى اليوم ينقسم الناس إلى مجموعات ما بين من ينكر الإبادة أو من يعتقد بالمبالغة في نتائجها أو حتى من يتهم الحركة الصهيونية بتضخيمها لصالح مشروع تأسيس ما عرف لاحقاً بدولة إسرائيل هنا دعونا نتوقف كيف استفادت إسرائيل من الهولوكوست؟ مع الأشهر الأولى لتولي النازية الحكم أبرمت اتفاقية بين الوكالة الصهيونية وألمانيا النازية هدفها تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين شريطة تنازلهم عن ممتلكاتهم لألمانيا هذه الاتفاقية هي العقد الرسمي الوحيد المعروف الموقع بين الطرفين صحيح أنها انتقدت لاحقاً من جميع الأطراف إلا أنها مكنت أكثر من ستين ألف يهودي من الهجرة إلى فلسطين مبكراً وفتحت الباب على مصراعيه لهجرات مماثلة تضاعفت بشكل كبير مع صعود النازية حتى وقوع النكبة هذه الاتفاقية إلى جانب وثائق أخرى دفعت البعض لتبني فكرة دعم هتلر للصهيونية وهو ما دفع عمدة لندن السابق لإعلان هذه القناعة صراحة الأمر الذي انتهى بتعليق عضويته في حزب العمال الاضطهاد والمعاناة سردية أحزان الهولوكوست التي اشترت كثيراً مهدت الطريق لهجرة اليهود إلى فلسطين فهل انتهت هكذا القصة؟ بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية ألزمت دول المحور وعلى رأسهم ألمانيا بدفع تعويضات مهولة للدول المتضررة من الحرب لاحقاً وقعت ألمانيا مع إسرائيل اتفاقاً يقضي بدفع تعويضات عن الاضطهاد العرقي وضحايا النازية للحكومة الإسرائيلية والمجلس اليهودي العالمي على مدار ستة عقود دفعت ألمانيا 89 مليار دولار تعويضا لضحايا النازيه التعويضات لم تكن نقديه فقط بل وماديه ايضا لكن الاخطر من ذلك ان المانيا الاتحاديه صارت بموجب الاتفاق ثاني اكبر مصدر لاسلحه الدوله العبريه ما ساعد اسرائيل على ترسيخ وجودها في فتره حرجه من بناء الدوله الوليده ألمانيا التي وضعت قانونا يجرم إنكار الهولوكوست وينزل بمرتكب تلك الجريمة عقوبة السجن ما زالت حتى اليوم تدفع تعويضات ضخمة عن نتائج الحرب العالمية الثانية لدولة لم تكن موجودة أصلاً وقت ارتكاب الإبادة اليونان والصرب ويوغوسلافيا بالإضافة لغجر الروم جميعهم تضرروا لكن التعويضات الألمانية لهؤلاء الضحايا لا تتناسب بتاتاً مع حجم المدفوعات لإسرائيل التي بدورها ابتلعت تعويضات جل ضحايا النازية من اليهود لم يتوقف الهولوكوست عن كونه حدثاً مأساوياً عابراً دول عدة تعد إنكاره جريمة عشرات المؤسسات ترعى متاحف كبيرة موزعة في عواصم عالمية تخلد المأساة لتراجيدية لليهود ما خلق اهتماما عالميا بالحادثة رغم وجود جرائم مماثلة لا تقل بشاعة وما زالت ترتكب في حق شعوب أخرى إن إبادة أي شعب على خلفية عرقه أو جنسه أو دينه أمر مرفوض يستدعي الإدانة الشديدة إدانة الهولوكوست مطلب أخلاقي ولكن إسرائيل الرابح الأكبر من الهولوكوست تستخدم ذات المبررات النازية كمنطلق للتطهير العرقي ضد الفلسطينيين وإبادتهم إن أيديولوجيا تأسيس دولة إسرائيل الرئيسية تقوم على منطلقات دينية وقومية وجغرافية تغذت على روح النازية ومرتكزاتها الأولى فكيف يستطيع الفلسطيني إدانة جريمة صارت الوجه الآخر لمأساته؟